来，来，来！臭咖逼，跟到下，吵架吵架！哎，你们，我看到了，我哦，王主任，啊，你处理代志处理到正人玩，不是退休哦。他是孽退，你叫退我就退哦，啊，你我算老子呀！ 再说我跟你没欠债，我到底好意还是欠了？干爹。回档。嗯，过来。啊，档起。啊。过来。 不是啦，大个。你好啦好啦，我来处理。安怎？你不要听我讲啦，你给我干去，干！